Einen wunder wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Rio Major Vlog. Mein Name ist Jan oder Demkobi. Ähm, wir haben sehr, sehr früh am Morgen, es ist 7 Uhr, wir fahren jetzt zum Flughafen, äh, nehmen unseren Flug nach Frankreich und von Frankreich geht es dann direkt nach Rio. Leute, ganz viel Spaß beim Video. Wir sehen uns später. Es ist übrigens 6.55 Uhr und unser Taxi kommt um 7 und es ist noch keiner von den Spielern wach und die sind alle hier im Office. Aufstehen! Und sonst so? menschliche Zeit. jetzt in 14 Tagen ist der Major schon gewonnen, Jungs. Hol euch ab, klatschend am Flughafen. Kannst du Blumen mitbringen? Alter, wenn Mensch, er will, der bringt Katzen mit. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh mein fucking Gott, Alter! Ich wollte gerade Anmod machen und wurde komplett, wurde komplett hops genommen von der Welle. Ich hoffe, das kommt mit ins Video. Einen wunderschönen guten Morgen aus Rio de Janeiro. Wir haben jetzt gerade den ersten Morgen, den wir hier sind. Gerade gefrühstückt, sind jetzt mal ein bisschen an den Strand gegangen, haben uns das angeguckt. Das da vorne, ich hoffe, man sieht das ist nicht unser Hotel, <laughs> sondern das ist unser Hotel. Aber gehen jetzt mal ein bisschen hier rum, gucken uns die ganze Gegend mal an und ja. Prost! Ihr Max. Wie heißt denn dieses alkoholische Kokosgetränk? Pina Colada. Ah ja, Pina Colada. Wir haben uns eine, ein Aqua de Coco geholt. Eine schöne Kokosnuss. Die schmeckt äh, sehr gut. Habe ich Ewigkeit nicht mehr so direkt getrunken. Und wir haben ja auch noch schönes Fruchtfleisch drin. Sehr, sehr lecker. Lecker, lecker. hier ist weiter weg als die letzte. Wirklich? Äh, ich muss irgendjemanden bieten. Ja, komm, komm. Nee, Mann. Doch, ich brauche dich morgen nee. überspringen. Komm. Oh, ah, bleib dir mal. Du willst hier richtig wicken mit Jump Props. Ja, dein Movement war extrem heute. So geht euch Grinsen wieder, Max. Stark. Erster Eindruck. Sehr schön eigentlich. Also gerade auch, äh, wo wir sind. Ich habe nicht viel gesehen. Hey, man. Äh, ich meine nur im, im, Flughafen, dann im Auto, dann im Hotel rausgelassen worden. Noch nicht so viel gesehen, aber eigentlich so, wir sind eine ganz schöne Gegend. Der Strand sieht über gut aus. Wie war Das Das ist der Bike-Room. Hey, wir spielen. Alter, hier gibt's Bananen. Alter, hier gibt's Bananen. Äh, wie hast du das gemacht? Ich hab dich. Ach, ich muss dich pinnen, glaube ich jetzt irgendwie. Wie geht das denn, Mann? Du hast 0 AP. Oh mein Gott. oh mein Gott. Ja, aber das ist unfair. Ich hatte es schon lange gewonnen, Mann. Nochmal, noch ein. so mein erster Eindruck. Die Halle ähnelt so ein bisschen ähm, der Halle in Leipzig, als wir Dreamhack Leipzig gespielt haben. Die ist klein und wir machen uns jetzt halt Gedanken darüber, dass hier ganz viele brasilianische Fans sein werden. Und die werden ganz laut. Und ich habe mir vorgenommen, auch laut zu sein, wenn wir dann spielen. Ja. Endlich beim Major auf der Bühne. Der wird gut an. Ich hab Bock. Das ist größer als ich gedacht hätte für die äh, Gruppenphase. Das ist geil. Aber ich habe irgendwie irgendwo gelesen, dass es ein paar tausend glaube ich. Ich glaube 4000 passen rein. ist auf jeden Fall sehr geil. viel gemacht schon, noch viel zu tun. Oder? Ja, Mann. Hey, wusstest du, dass die Zeugen Jehovas keinen Geburtstag zu feiern, kein Weihnachten? Doch. Die feiern nichts. Einfach den Daumen, ne? Ich glaube, das auch nicht. Weißt du, kennst du Zeugen Jehovas? Ja, aber ich weiß nichts über die. Ich glaube auch nicht. Ist aber so, ich schwöre dir. Ich muss Nils filmen. <laughs> Kannst du die Game Edition fragen, ob die heute wieder rettlich sind gegen uns? Nochmal? Ja. ja. Weil wir sind wahrscheinlich früher fertig. Ja. Wann denn so? Guck mal, ja. Wenn wir hier gewinnen. Aber die haben wahrscheinlich das, was ich prophezeie. Ich fliege Business, ist klar. Aber ich habe eine Idee. Weißt du, was wir dann machen? Sag's mir. Wir lassen uns alle tätowieren. Nee, oh, auf gar keinen Fall. Das ist Haram. Ja. Buschwiff, das ist egal. Ich habe kein Internet. Die, haben, die, die haben selber gar kein Internet. Nein, wir lassen auch gerade Rot. Ich frage später, okay? Echt? Ja, ja, klar. Was lässt du für einen Eigentlich wollte ich auf meinen Arm halt. Okay, pass auf. Über den ganzen Was lässt du dir denn tätowieren? Sag nichts Falsches. Oh, oh. Du gewinnst das Major. Was lässt du dir tätowieren? Ja, ist doch klar, wie tot wird. Ja, was denn? Hat drei Buchstaben. Rio. Was? Er sagt Rio. Ei, weiß ich nicht. Weiß ey, wirklich. Nein, wir haben vor allem Crime Apple, das dritte Tattoo. Krass. Das ist weg. ne? Aber wir denken, wir gehen von Spiel zu Spiel. Es Komm, ist, als erstes ist erstmal Furia. Kochum Benem. Siehst du, das ist Kochum Benem. Einfach Rio. Und du machst einfach Rio. Es hat drei Buchstaben Rio. <laughs> Aber Twistens Tattoo, kennst du Twistens Tattoo? Der hat hier Twisten stehen. Ah doch, das kenne ich, das kenne ich. Sieht wirklich geil aus. Ich kann kaum Glück wieder. Was? Ich kenne dieses Kiss Kiss. Kiss Kiss? Achso doch, das ist das. Wann ist Kennst du das? Und dann, ha, und dann evet. Und dann so Yakalarsam. Wir machen eine SIM-Karte. Genau das. Und genau oh, das Oynama şıkıdım, Das, oder? Ja, genau. Ja. Sing mal. Nee, kann ich nicht. Komm schon. Nee, Mann. Doch, Mann. Mm -mm. Ey, Denzel. Ey, der kommt schon geschnitten. Roman, kennen wir schon den Termin vom zweiten Match? Ich schieße es mit dieser Kiste. Kiste da dran. Deswegen, <laughs> welche Kiste? Dieses... Wann wird denn das erste sein? Ja. Oyna maşıkıdım şıkıdım. Ah yalar döner soll Ich das sinken. Oyna şıkıdım şıkıdım. Morgen ist es am 12 Uhr. Stark. Auf Johannes Lock. Leute, das war's mal wieder mit dem Video. Wir haben es jetzt 21.30 Uhr und ich bin schon komplett kaputt. Ist immer noch der Jetlag, der ein bisschen reinkickt. Wir spielen morgen früh gegen Furia, direkt ein brasilianisches Team. Mal schauen, wie das wird. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine richtig krasse Stimmung in der Halle werden. Und ja, vielen Dank fürs Video schauen. Äh, denkt dran, liken, subscriben und die Glocke drücken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Go Big!